السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم بموقع جديد موقع مونو لايف موقعنا النهاردة بيشتغل تصفح واستثمار والموقع بيدي عائد 10% سداد 10 أيام للاستثمار اللي انت بتستثمره على الموقع لكن هنا ممكن تشتغل بطريقة مجانية لو عايز تكسب بطريقة مجانية بدون أي إيداع أو أي استثمار وممكن تستثمر على الموقع على حسب ما أنت عاوز وطبعا الاستثمار بيكون أرباح أكثر يعني بتقدر تكسب بسرعة من الموقع أكتر من التصفح بكتير جدا بس ده لو كان الموقع صادق معنا وحدينا أربحنا إنما ممكن نستثمر والموقع ينصب علينا بس إن شاء الله حيكون الموقع صادق لان انا شاهدت فيديو لي وكانت الناس بتسحب عشان خاطر ما نطولش عليكم يلا نروح نعمل تسجيل في الموقع اول حاجه عندنا على الشاشه يسار الشاشه حنضغط على التسجيل. بعد كده بيدينا صفحه التسجيل طبعا بيدخل اسم التسجيل بالدخول بتاعك وبعد كده البريد الالكتروني وكلمه المرور بعد كده انا لست برنامج روبرت بعد كده هنضغط على انشئ حساب حمل البيانات وارجع لحضراتكم بعد كده بيوجهك مباشرة لصفحة تسجيل الدخول وبعد كده نحل الكابتشا هنكتب اسم مستخدم وكلمة السر بعد كده نحل الكابتشا وهنضغط تسجيل الدخول الى حسابك الشخصي بيفتح معانا الموقع بالواجهه اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم وطبعا الموقع او المشروع شغال لمده آه، ثلاث ايام يعني الموقع لي ثلاث ايام يعمل فالموقع لسه جديد يعني لسه ما يدوب ثلاث ايام فقط آه، وعشان خاطر نقدر نشتغل على الموقع فهنا عندنا على يسار الشاشة المساهمات وفي تصفح وفوق حتى وسيصرف والإحالة وإعدادات والتاريخ والمخرج فانت طبعا لو عايز تشتغل بطريقه مجانيه على الموقع او تسحب من الموقع بطريقه مجانيه هتتصفح المواقع اللي هي موجوده في الموقع يعني زي ما انتم شايفين كده بيديك على كل مشاهده موقع تقريبا كده خمسة سنت من عمله الروبل فهنضغط كده على مشاهده اعلان هنضغط نستنى بقى آه، عشرة 10 ثواني تقريبا كده فمجرد بتخلص ال 10 ثواني بتاخد اربع حق فهو مجرد ما خلصت ال 10 ثواني بتديني هنا عدد نجوم هنعد بقى النجوم 1 2 3 4 5 6 7 فهنضغط على رقم 7 كده وهنا بيقول لك تمام كده ان انت اخذت ارباحك من موقع نكبر كده صفحه الاعلان وكده ممكن تشاهد باقي المواقع اللي هي في التصفح دي عشان خاطر تقدر تسحب طبعا الحد الادنى للسحب بيكون واحد روبل وعلى محفظه تقريبا كده محفظه بير هندخل كده على الاعدادات نشوف السحب هيكون على محفظه ايه طبعا هنا عندنا محفظه بير وعندك محفظه آه تقريبا فيو فيو ماني او Perfect Money حيز يعني تقريبا مش عارف ايه بالظبط ترجم الموقع انت ممكن تسحب على اي محفظه من الثلاث محافظ اللي هي قدامكم فانا مثلا هشتغل على محفظه بير هضغط على يحفظ كده عشان خاطر احفظ المحفظه بتاعتي وهضغط على اوكي وبعد كده ممكن نشتغل على الحاجه الثانيه بقى اللي هي ايه اللي هي المساهمات المساهمات بقى هو الاستثمار في الموقع فانت بقى الموقع بيديك 10% آه، كل يوم من ارباحك لمده آه، تقريبا كده 30 يوم هنشوف كده فانت بتاخد النسبه 10% لمده 30 يوم زي ما قلنا يعني انت لو عملت 1000 1000 آه، روبل ايداع ممكن تكسب حوالي 30000 روبل لمدة 30 يوم تمام فانت لو عملت مثلا 100 روبل ايداع بتكسب 300 روبل خلال ال 30 يوم ويلا بنروح نروح نعمل كده ايداع في الموقع اول حاجة هنضغط على فوق حتى بعد كده نختار المحفظة محفظة البيير بتاعتهم دي طبعا المحفظة دي طبعا المحفظة هناخد كده رقم المحفظة هناخد رقم المحفظة كده نسخ او copy وبعد كده نروح على محفظة البيير وهنضغط على العلامة اللي شبه الماوس دي كده وطبعا هنحط الرقم اللي اخدناه نسخ نحطه كده لصق هنا وبعد كده هنكتب المبلغ 10 بعد كده نضغط على ارسال كده تم تحويل بنجاح الرقم هناخد كده برقم معرف العمليه هنضغط على علامه الساعه هناخد الرقم بتاع المعرف العمليه ناخده كده copy او نسخ نروح كده نرجع للموقع بعد كده نحط هنا معرف العمليه بلس بعد كده نضغط على يؤكد وزي ما انتم شايفين كده تم تجديد رصيد بمقدار 10 روبل ناجح هنضغط على نعم كده انا جددت رصيدي ب 10 روبل هروح كده على مساهماتي فهو الرصيد اشتغل عندي التعدين 10 روبل اتضافت الى التعدين وكده التعدين بتاعي شغال فهنا طبعا يوميا هاخد واحد روبل لمدة 30 يوم هاخد مفروض 30 روبل وده طبعا اسمه تعدين شبه التعدين السحابي بيكون بطيء بس بيكون موثوق شوية على على المواقع الاستثمار التانية يعني هو الموقع بيقفل مش يعني مش هقول لك ان هو مش هيقفل بس بياخد وقت اطول ممكن ياخد شهر او شهر ونص وبعد كده الموقع بيقفل انما المواقع اللي هي بتديك ارباح كبيره دي فممكن تاخد وقت طويل يعني ممكن تاخد يومين يعني بتبقى ايام معدوده وبتقفل على طول اللي هي بتديك ربح اسرع يعني ممكن في موقع استثمار يديك لو انت عملت ايداع ب 10 روبل ممكن يديك 50 آه، روبل في اليوم او ممكن توصل ل 20 30 روبل آه، بس بيقفل بسرعه الموقع اللي هو بيديك ارباح اكتر ده عشان خاطر ما يخسرش فلازم بيقفل على الارباح بتاعت الناس عشان خاطر يلقى مكسب لكن المواقع اللي بتكون بطيئه زي كده بتاخد وقت اسرع آه، يعني اكتر شويه ممكن تاخد شهر او شهر ونص على حسب يعني وده كل الشغل على الموقع آه فيا رب يكون موقع عجب حضراتكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته